出钱是正常的，不出钱才不正常。嗯，这三个 n PC 怎么？

踩地雷吧。那个是这样的，一会儿你们坦呢就把这个网拉到那个方块那个位置，把头朝向那个大门，然后那个坦那个王会叠底 buff。 就是削弱护甲这个地方，三层啊还是几层？呃，哎，谁能告诉我那是几层换坦着？我没有躺过那个地方，三层 OK，三层换坦。然后因为是 AOE 伤害，所以非当前坦王的坦呢站在王的侧面，然后等换坦的时候再换过去。嗯，这个王有谁没打过？ 跟随没打吗？不要这样，不要这样。嗯，那个，这个王的那个会有一个，他的那个像钻头的那个切，那个尾，那个手会向下刺，然后呢会有个地刺，几根地刺会跟随玩家，然后呢就风筝一下就好，然后呢还会有个技能，就是会点名一个人，然后呢射出一道激光，就是一个呃不是不好的技能。 然后还有个技能就是，他会点名，然后投掷一个地雷，你的大概八码范围内有个红圈，跳开就好。嗯，这个王呢会有一个扔地雷的东西，扔三个地雷，这个我来踩，然后补食补好我。这个王呢，那个现在能量是零，等到一百之后呢，它会进入 P 二，P 二呢就是王会不动，但是会有 A O E，然后王会吐黑水。 嗯，我们一会儿 P 二的时候呢，先在先在王的身边集合，标一下。先在菱形附近集合，然后等他的黑水吐的差不多了，我们再分散。那个黑水呢，踩上去会有缓速，再加上有伤害，所以呢躲开。然后这个王呢。 还会扔他的那个地雷，这个时候呢，还是由我们三号塔去踩。呃，除了这个之外，他还会点那个激光一样东西，就是说，被点的人呢，一定要绕开这个黑水，然后跑开，不可以让这个激光呢碰到黑水，碰到的话就是 A O E 伤害，嗯，会很疼，呃。 其实这个就是这个王的唯一一个灭团点，就是你们一定要跑。中的人呢，就尽量远离这个黑水。然后呢，除了这个之外，这个王呢，在 P2 的时候还会一定一段时间内击退人。嗯，你们就是尽量找好位置，尽量把你们背靠向这个有栅栏的地方啊，有遮掩物挡着你，不要被这个击飞太远。然后捕食骨骼到你就容易死。这就是唯一注意的这几点。 然后就没有什么太多要注意的了啊！你们两个坦就是三层换坦，这个注意一下就行你们没有问题的话，打。 那跟谁先谈？倒数。 招开。好，这个终于。怎么会是两个塔？ 怎么不丢传送门在外面？说不定可以逃出去。炉石。我还没有炉石呢，我舍不得你们。你已经在读了，好不好？ 你哪一件？你看到我在读，你在我旁边，旁边。我死在这里了。什么 CD？你才 CD 呢！我没 CD。刚刚我在读，后来我想了一下，这样子也太不够意思了，所以大家要一起死吗？准备要准备要炉死，好不好？炉到一半才被打。 没有，我刚刚我刚刚已经读了很多了，是我自己打断的。哎呀，你们两个坏人，你们两个坏人，只要名字有个叫月的，都是坏人。那好啊，坏人。对对对，明明不是这样的，你们诬陷我，我要告你们。两个坦克师。不是不是，完全不是。 老板娘，你在吃什么东西？你居然吃东西！转移话题，老板娘，你居然吃东西，太不够意思了！刚刚就吃了耶，好吃不？我也想吃。 <laughs> 一下子就没血。了。 嗯，你们坦克是三层换的吗？三层换啊！对呀，怎么会一下就没血了？哎，我说那谁呀？战士危机同盟的，你没搞错，从我从我尸体上面这样跑跑过去，你都不知道救一下？哎呦我的天哪！你看你你看你那个坐骑，你看你那个坐骑。 你要裁逼我是吗？我已经死了，你还要裁逼我？你够意思不你？干啥的呀？叫你快点救人啦！老板娘，你看一下，你用这头摸的人搞毛线啊？找不到你，还是什么优雅瀑布最好用？尽量件是你爸，应该一边都有提示。 然后捕尸尽量看好了，看一下，多看一下他。P 一的时候，滴滴躲好点吧，应该没有什么伤害。主要是三个塔。屁股，嗯，还有那个左日魂。到时候我飞上天之后，老板娘记得拉我一下，把我拉下来。地雷如果离得太远的话，我肯定要飞上天呢。飞上天，飞上天。飞上天在跑回来。 你会飞上天么不的死你？两个地雷距离太远，我我飞上天之后一时半我下不来，等下来之后那个地雷就炸了。只有你一个人去踩啊？嗯，就我一个人吧。老板娘看到没有？什么叫专业的术士？ 就是每次灭团以后会拉糖的舒适，每次开打之前会拉糖的舒适。忘记你压的不专业。因为我自己没在吃。哈哈哈哈月月，你听到了？老板娘开糖，呃，老板娘之所以不开糖，是因为她不吃糖，她就靠补是补她，所以。 月月，下次我们对他要实行断补。没有啊，我我用别的在补啊。然后糖，每次都三颗一直满满的，我就没有想小恩，糖，吃糖是减血的。糖有下毒，怪不得每次他拿了糖，我们灭的更快。 <laughs> 那明明就是你饿，好不好？原来是糖有毒。 does that 还记得吗重点现在远离黑水记得记得踩三个板凳去踩第五真是帅远离黑水 走走走，起飞，远离。 武器重置，积分。哦，完了！我直接打烂了。劫匪！啊，不是要继续搏那个台球斗的？你们拿不下我哥。